السلام عليكم الإخوان الأخوات نتمنى تكونوا بخير وعلى أفضل حال مرحبا بكم اليوم إن شاء الله فيديو جديد وكذلك حصة جديدة اليوم إن شاء الله غادي نستهدفوا عضلة الصدر اليوم إن شاء الله غادي نوريكم كيفاش تخدموا في المنزل ديالك وتستهدف عضلات الصدر ديالك بشكل كبير يلا نخليكم مع الحصة فرة ممتعة وما تنساش ديالنا الاشتراك قدامنا يلا خليكم معنا